Ежегодно э, весной, э, а точнее даже уже с февраля, э, происходит обострение армяно-азербайджанского конфликта. Это уже как бы стало традицией. Вот и сейчас все это происходит в том же режиме, что и в прошлые годы. В данный момент идут стычки на фронтах Карабахской войны. Средства массовой информации перешли в новую фазу идеологического противостояния. Э, ну и э, что касается нас, ну, так сказать, простых смертных, то мы тоже вовлечены в этот процесс, но, э, значит, в социальных сетях. И вот в социальных сетях вот сейчас, в данный момент, идет очередной виток напряженности между сторонами, между азербайджанской и армянской сторонами. Э, По разным предметам идут дискуссии, и в том числе вот э, конкретно вот на моей странице э, недавно вот был такой разговор о том, кто же первый начал армяно-азербайджанский конфликт. Очень важная значит, тема, но действительно, если кто-то докажет, что кто-то первым начал, то, следовательно, всю ответственность можно возложить на ту сторону, как считают значит, очень многие люди. Э, я лично не придерживаюсь такого мнения. Ну, в общем-то, история есть история, но кто-то его все же начал это делать. Сейчас самое главное остановить эту войну а не э, рассуждать, кто первый начал, сваливать все на него, и в результате что? А толк какой? Все равно война продолжается, и, значит, люди гибнут, и, в принципе, молодые люди гибнут с обоих сторон, что вызывает очень большие сожаления. Но, тем не менее, ну раз уже об этом зашел разговор, то все-таки имеет смысл разобраться в этом вопросе. И вот э, с моей стороны э, произошел некоторый такой вот анализ этого дела, результаты, с результатами которого я хотел бы с вами поделиться армянский участник Ирванд Эрзрумян пишет и утверждает, что все началось с Сумгаита. Ее поддерживает Сетсон. еще один армянский участник. После этого Ирванд Эрзрумян говорит, что э, кашу заварили азербайджанцы, сумгаит с армянами вывернули наизнанку, а теперь оправдываются. И вот э, после этого зашел сюда э, азербайджанский участник Назим Мамедханлы и привел очень интересную такую ссылочку, на которую мы пройдем. Итак, это сайт BBC, никто не может обвинить его в том, что он занимает проазербайджанскую позицию, поэтому, э, судя по этому сайту, можно вести суждение. Э, таким образом, вот хронология конфликта Карабах. Вот э, здесь приводится, все вот даты вот полностью тут идут. И далее посмотрите на хронологию. Все начинается не с 1988 года, в котором произошли сумгайские события, а на год раньше, 1987 году. В августе этого года карабахские армяне посылают петицию с десятками тысяч подписей в Москву. То есть уже сепаратистические э, тенденции э, в Карабахе уже начались. И 18 октября происходит в Ереване э, демонстрация в знак протеста против инцидентов с армянским населением села Чардахлу, о котором я чуть позже буду говорить. После этого 21 октября Гейдар Алиев выводит из состава Политбюро и начинаются нападения на азербайджанцев в Кафе Беслановском районе Армении. То есть, обратите внимание, нападения на азербайджанцев по этническому признаку впервые начались вот, э, значит, в ноябре 1987 года. Вот. Далее, 20, уже в 1988 году азербайджанцы изгнаны из Кафанского района, того же самого вот района Армении. Э, далее демонстрации Степана Керти первая демонстрация по вопросу о Карабахе в Баку, там и так далее, в Ереванске опять, э, значит, демонстрации, и далее вот опять 22 февраля 88 года убили азербайджанцев в Аскеране, вот, и, наконец, вот только 27-29 февраля армянские погромы в Сумгаите. Ну, как вот видно вот из этой вот хронологии, э, ясно видно, что э, события начинались армянской стороной теперь о конфликте в селении Чардахла, о котором было упомянуто на сайте BBC. Вот э, эта страница Сумгайт-Инфо, э, армянский или проармянский сайт. Э, я хочу показать его людей, которые здесь работали над этим сайтом. Вот посмотрите, все армянские вот фамилии вот здесь, вот Юзбашан, Маргарян и так далее. То есть, опять же, обвинить в, в проазербайджанской позиции это, их невозможно. И вот здесь э, опубликованы письма жителей села Чардахлы генеральному прокурору СССР и министру внутренних дел СССР по поводу произвола, творимого первым секретарем Шамховского райкома э, партии Асадовым. И ни слова о межнациональном конфликте. Да, и по тексту этих писем ни в коем случае нельзя сказать, что здесь был какой-то межнациональный конфликт. Все речь идет только о том, что этот человек хотел снять вот э, Егияна, вот Асадов отобрал партийный билет и освободил занимаемую должность должности Егияна. Вот. Ну а потом, а народ вот, вот здесь вот народ не согласился с действиями Асадова, за что и поплатился. То есть был бунт народа против произвола э, секретаря райкома, ну а он двинул милицию, вот, э, значит, вот каждый приезд Асадова в село сопровождался э, значит, э, отрядом милиции пожарной машины и ни слова о том, что это был межнациональный конфликт. И вот таким же вот образом составлено, значит, и составлено и второе письмо, в котором также ничего о межнациональном конфликте не, нету. Это обычный, значит, конфликт административного, бытового характера. Такое очень часто мы слышим и в Армении, и в Азербайджане, и в Грузии, и в России, да и вообще, может быть, и по миру, там, если собрать всю эту информацию. Конфликт между главой администрации какой-то области или района и каким-то селением. Такое повсеместно бывает. Армянские националисты уже в Ереване воспользовались вот этим э, бытовым и административным конфликтом и использовали его в своих целях. Вот и все. Армяно-азербайджанский конфликт, конечно же, начался не в 1987-88 году, а была предыстория. Э, вот в частности, вот была армяно-азербайджанская война 1918-1920 годов, и до этого в Российской империи были армяно-мусульманские столкновения. Но это все удалось преодолеть в советское время, вроде бы. Э, однако, Э, вот советские правители Армении все же проводили такую двойственную политику. С одной стороны, они декларировали пролетарский интернационализм и дружбу народов, но, с другой, они вынашивали и территориальные претензии к Азербайджану тоже и занимались, в общем-то, и национализмом. Вот как это они умещали вот в одном флаконе, конечно, вопрос к ним. Но э, отсюда уже явствует то, что, в общем, в своих коммунистических э, убеждениях они были непоследовательными. Вот армянский ресурс э, Ноев Ковчег здесь вот дается Э, биография первого секретаря э, Армении 1437 53 годов э, Григория Арутюняна Арутинова, при котором произошла знаменитая депортация азербайджанцев из значит, своих родных мест в Армении. Вот здесь статья в Википедии, это значит, депортация азербайджанцев из Армении. И вот здесь Э, дается э, ну, вот такая вот фраза. По мнению историка э, Владислава Зубка, именно с подачи потерявшего надежды на возвращение земли предков первого секретаря ЦК Компартии Армянской ССР Григория Арутинова, Сталин дал приказ депортировать азербайджанское население Армянской ССР в Азербайджан, чтобы освободить место для армянских репатриантов, число которых оценивается в 400 тысяч. По мнению Зубка, в Армению приехало 90 тысяч тысяч азербайджанцев были вынуждены переселиться в Кура-Араксинскую низменность Азербайджана. А вот, э, значит, э, тот же э, сайт Ноев Ковчег приводит здесь вот такую значит, такой диалог Сталина с Арутиновым. Как известно, Советский Союз в то время хотел напасть на Турцию и забрать значит, территории, которые обещали передать армянам э, значит, в Турции. Однако этого не получилось. И вот здесь вот такая вот, э, ну, как бы диалог Арутинова со Сталином. Арутинов говорит, как я, э, как я вас понял, Иосиф Виссарионович, вопрос о возвращении земель, отторгнутых Турции, решаться будет не один год. По этой причине я буду просить вас разобраться в вопросе с Нагорным Карабахом и Нахчеваном. Вот видите, вот это вот момент уже вот показывает, что коммунистический лидер Армении уже тогда предъявил территориальные претензии к Карабаху и Нахчеване. И это шло параллельно с тем, что армян, э, армян вселяли э, из-за границы в Армению и выселяли азербайджанское мусульманское население из Армении значит, в Азербайджан и даже дальше в Среднюю Азию. Ну да ладно, то был период Э, сталинизма, репрессий. Однако э, и во время хрущевской оттепели националистические устремления коммунистических лидеров Армении не прекращались. Итак, в 1960-х годах э, Армении руководил вот этот человек. Яков Заробян. Этот человек тоже проводил националистическую политику, несмотря на то, что официально он был коммунистом, э, клялся в верности ленинским идеалам, э, говорил о пролетарском интернационализме, как и его, все его предшественники, о дружбе народов. Однако на самом деле этот человек проводил откровенно националистический курс. И что вот э, подтверждается Э, с сайтом, вот тем же самым Ноев Ковчег, о котором я ранее говорил, тоже армянский сайт тот самый. И вот здесь э, обратите внимание вот на эти вот моменты. Значит, лето, осень 64 -го года. Зарубян тщательно готовится к проведению 24 апреля 1965 года официальных мероприятий в связи с 50-летием геноцида армян. Но все дело в том, что в то время этого и не было. Значит, в Советском Союзе такие даты не отмечались, и э, Э, советское руководство этого не хотело, потому что явно видело в этом э, националистическую подоплеку и совершенно справедливо полагало, что это может привести к вспышкам национализма и межнациональной розни. Вот. Но, тем не менее, вот Зарубян это делает, и вот здесь вот даже вот признается вот в этом армянском ресурсе, что Хрущев в недоумении, Суслов качает головой, опасаясь вспышки национализма. Микоян, как всегда, колеблется. Ну, вот, вот э, здесь дальше вот говорится о том, что вот в 1965 году вот на этом самом, э, в это же самое время, вот здесь вот это вот говорится, происходили уже беспорядки в Ереване. Вот, э, значит, траурное шествие и митинг на площади Ленина. Вечером того же дня шло официальное собрание в Академическом театре оперы и балета Спендиарова. Толпа, кидая камни в двери фойе, ворвалась в зал и скандировала «Земли, наши земли». Вот, как видите, вот здесь вот были вот территориальные претензии, ну и, конечно же, в том числе и к Азербайджану. И вот здесь вот что самое интересное вот дальше, из записок Серо Ханзадяна, это армянский писатель, в общем, тоже националист, и вот он вот здесь вот говорит, что в канун 65 -го года народ потребовал от власти от, э, отметить 50-летие геноцида армянского народа. Кремль упорно противился этому, Зарубян был непреклонен. Мы отметим этот день скорби, отметим и будем готовы к испытаниям, которые готовит нам центр. Серо Ханзадян э, спрашивает у Зарубяна, Арубяна, а почему вы в этом э, послании корите Дашнакова? Они же всегда были верными защитниками интересов народа. Так, и это вот э, вопрос, значит, коммунистическому лидеру, который официально, в общем-то, должен быть против вот этих самых Дашнаков из-за их национализма. Значит, ну получается, что Зарубян, в общем-то, он был, в общем, двуличен. С одной стороны, был коммунистом, а на самом деле служил Дашнаком. Вот, э, вот такие вот неискренние вот руководители вот Армении были. И вот Зарубян, обратите внимание, вот здесь тоже вообще уникальный момент. Значит, фактически он показывает, что он фактически хитрит, виляет, юлит, так сказать, вот лицемерит. Он официально сказал, говорит, ты прав, орел, сказал Зарубян, нам надо схитрить. Советский Союз друг Турции нужно схитрить. В конечном итоге куда важнее, чтобы Москва поставила обелиск, э, позволила обелиск поставить. Я ему и говорю, то есть Ханзадян ему говорит, а почему обелиск назвали в память об армянах, павших в Первом Первую мировую войну. Вот как видите, обелиск вот назывался первый, первоначально вот именно вот так. Это была хитрость. Вот видите ли, вот Зарубян схитрил, вот э, поставил, э, ну, выстроил этот монумент, обманув центр, назвав его вот таким вот образом. Ну и Зарубян вот ему отвечает, что Пусть будет так на бумаге называться, лишь бы нам позволили воз, э, возвести мемориал. Придет время, и народ ему даст истинное название. И вот, э, как видите, вот пришло время, конечно, Зарубян был прав, пришло время. Народ, не знаю, там, какое ему там дал э, название, но то, что именно вот эти устремления Зарубяна, вот все вот эти вот монументы, муссирование национализма, территориальные претензии, этнические чистки, выселение азербайджанцев и так далее, вот все это привело привело вот в 1987 88 годах вот к очередному витку межнационального конфликта между нашими народами, между нашими странами. И все это продолжается дальше. Э, куда это приведет, мы еще не знаем. Но факт остается фактом, что вот благодаря вот Зарубянову, так сказать, в кавычках, благодаря вот сейчас, в данный момент, гибнет армянская молодежь. Вот из-за вот националистических устремлений вот этих вот коммунистических лидеров, э, из-за их вот этого вот наследия вот националистического, ну и не только коммунистического, конечно, и дашнавских, и армянско-националистических и так далее, вот все это вот привело к тому, что вот сейчас э, идет разрушение, гибнут люди. Вот к этому, в общем-то, армянские лидеры привели э, наши народы, и свой народ в том числе. После того, как армянское коммунистическое руководство, заключив союз с армянскими националистами, добились обманным путем э, установления вот этого монумента, он превратился в символ армянского реваншизма и национализма. Э, после этого Э, территориальные претензии к Азербайджану стали э, приобретать все новый и новый оттенок. И вот э, здесь вот на армянском ресурсе Armenian House выложена вот книга Кривопускова «Мятежный Карабах». Ну, в связи с тем, что это на армянском ресурсе, я так понимаю, что этот автор устраивает армянскую сторону, поэтому по нему я и буду говорить. И вот здесь вот говорится о том, что вот уже в 1965 году, когда был установлен этот монумент, и произошли те события вот эм, в Ереване, о которых я говорил раньше, уже в этом же году э, начались э, так называемые обращения трудящихся автономной области Нагорного Карабаха значит, э, в ЦК КПСС о нарушениях национальной политики руководством Азербайджана о сдерживании социально-экономического и культурного развития региона. Как, э, как совершенно ясно, эти, это все связано как раз вот с ростом армянского национализма. После этого, э, значит, в 1966 году э, в ЦК КПСС Совет министров СССР от партийного государственного руководства Армении также поступило письмо. И в нем говорится, что передача Нагорного Карабаха Армении покончит с тем неестественным положением, когда малочисленный армянский народ в условиях Советского Союза имеет две государственности, одна союзная республика и рядом автономная национальная область, но уже в составе другой союзной республики. На основе вышеизложенного считаем крайне необходимым э, обсуждение вопросов возвращения Армении, Нахчевани и Нагорного Карабаха. Вот видите, вот здесь вот э, не только, значит, уже о Нагу, вначале о Нагорном Карабахе вроде бы говорит, а дальше уже и о Нахчеване тоже. Но э, здесь же говорится о том, что вдруг вот в этот же вот момент э, в ЦК КПСС поступило предложение о воссоединении Татарстана и Башкирии. И вот для того, чтобы э, не допустить этого, армянской стороне было отказано. И, значит, и вот в этом же году э, произошел такой вот случай. Трое азербайджанцев, Мамедовы, это родственники, они организовали с особой значит, жестокостью убийство восьмилетнего армянского мальчика Нельсона Мавсисяна. Ребенку выкололи глаза и в голову вбили гвозди. Конечно, зверство, зверское убийство, но что это, как его квалифицировать? было ли это на национальной почве? Ну, разумеется, нет. Это обычное уголовное преступление, которое должно караться, э, значит, э, пунктами уголовного права. Однако это как раз было весьма кстати для армянских э, националистических сил. Они, разумеется, превратили вот этот уголовный инцидент в националистический. И вот э, после этого э, значит, начались протесты. И вот в 1967 году в городе Степанакерте состоялся открытый показательный суд. Логика осуществления правосудия в подобных ситуациях требовала от судебных органов Азербайджана особой организации судебного процесса. Э, заседание суда должно было проходить в закрытом порядке. Аршада Мамедова суд приговорил к 15 лишень... Э, годам лишения свободы одного родственника Мамедова к расстрелу, а второго э, Мамедова оправдал. Решение суда о мере наказания в отношении Аршада Мамедова вызвало бурю негодования армянской общественности присутствующий на судебном заседании. Разум уступил психозу толпы. Во время э, попытки вывести осужденных из зала суда толпа отбила их у охраны, перевернула милицейскую машину и учинила самосуд. Большинство участников стихийной расправы над Мамедовыми были арестованы, осуждены или депортированы из Карабаха. Этот межнациональный конфликт э, позволил вновь э, закрыть карабахский вопрос. Вот как вот видите, вот здесь вот автор вот этот, он называет уже вот эти события межнациональным конфликтом. Вот. И э, далее, э, а в 70-х уже годах, опять э, территориальные претензии к Азербайджану выдвигались армянским националистическим руководством. И вот здесь вот пишется, что в 1977 году во время обсуждения проекта новой Конституции СССР поступили многочисленные предложения по Карабаху. Но они рассматривались уже эм, после ее утверждения. Вот. И вот здесь вот говорится о том, что вот именно вот в этот момент опять было поставлено Э, под сомнение территориальная целостность вот Азербайджана. Националистическая политика армянского руководства привела к межнациональному конфликту в начале, уже в начале 1980-х годов. Так, в 1984 году на самом западе Азербайджана, в Казахском районе, э, вот э, есть такое селение Камарли. Вот здесь вот оно находится, э, которое граничит вот с Ноемберянским районом Армении. Э, вот здесь проходит граница, и вот здесь, по-видимому, есть вот такая вот лесополоса, по, из-за которой вот произошел территориальный спор. Эта территория была э, за, Азербайджанск, за Азербайджаном, однако Армения надавила на э, власти в Москве для того, чтобы передать эту территорию Э, значит, Армении. И это было достигнуто. Вот этот вот, э, значит, казахский район Азербайджана, который граничит с Арменией, здесь более яснее вот видно вот это вот место. И вот произошли вот здесь беспорядки. Э, значит, они вот описаны вот на этом вот азербайджанском сайте. Я почему это привожу, потому что вообще информации об этом инциденте очень мало я встретил в сети, поэтому мне приходится уже э, говорить только о том, что я встретил. Вот здесь вот написано о том, что э, как все это вот происходило, как я вот говорил, лесополоса протяженность около вот 2000 в общем, гектаров, здесь 1675 гектаров была передана Армении. И вот здесь вот говорится о том, что вот в 1980 1984 году э, вот, э, э, значит, произошел конфликт между э, значит, э, жителями села Кемерли э, и значит, азербайджанскими властями, которые согласились на передачу вот этих земель Армении. Приехал туда председатель Совета министров Азербайджанской республики Шамиль Расизаде вместе с делегацией, но сельчане закидали его камнями и перевернули его служебную автомашину. Однако протест местного населения районной общественности не был услышан. Вслед за этим последовала резолюция ЦК КП Азербайджана Азербайджана э, значит, э, о том, о, об осуждении вот этих вот событий в казахском районе и под давлением Москвы вот здесь вот скорная полоса была отдана армянам. Естественно, это было предтечей вот современного вот конфликта, это 84 год, а уже в 1988 году уже начали, начались э, значит, сепаратистские тенденции в Нагорном Карабахе. Ну и эти же вот события вот описывает, э, вот здесь я вас встретил, один армянский автор, вот Татул Хакобьян, там вот из Еревана, но ну, здесь вот это на английском языке эта статья, и вот здесь вот он тоже вот косвенно вот затрагивает вот эти вот моменты вот в этом вот, э, в этих вот цитатах вот здесь вот, вот. Э, ну, он здесь вот пишет о том, что здесь произошел вот тоже вот конфликт на основании того, что азербайджанцы вот водопровод вот проводили э, поселению, что там армяне были против, и вот после этого вот произошел вот этот вот конфликт. Вот он тоже это вот описывает. Проведя исследование такое небольшое вот этой вот проблемы того, кто первый начал Э, современную фазу армяно-азербайджанского конфликта, я все же пришел к такому выводу, что это началось э, именно с Армении, с армян. Ну, разумеется, говоря армян и Армения, я ни в коем случае не подразумеваю армянский народ. Э, я, разумеется, это дело определенных кругов, националистических кругов, эм, различных лидеров, в том числе нечистоплотных людей. Разумеется, признаю, что такого рода нечистоплотные люди э, были и на азербайджанской стороне, что, несомненно, природа человека порочна, пускай она будет там или тут. Но, тем не менее, Э, говоря об инициировании, то есть э, о том, кто первый начал этот конфликт, все же у меня просто нет никаких э, шансов сказать, что этот конфликт начат азербайджанской стороной. Потому что ну, буквально все данные, которые вот были мной продемонстрированы, говорят о том, что все началось как раз с армянской стороны, с армянских националистических кругов.